estamos na Semana Digital 360, aliás está lá o cartaz por trás, estamos no Cinema Luz ao Mundo, ainda não houve pipocas, mas nunca se sabe, não é? Já tivemos os workshops de estratégia digital, Facebook e redes sociais, hoje é Google Marketing. É um tema um bocadinho mais técnico, não é? Não é um tema tão atrativo ou tão sexy como Facebook e redes sociais, mas é importante para posicionar o negócio, não é? Como é que está a correr? Tivemos uma introdução na terça-feira, em que por acaso até pensei o que, é que hoje íamos fazer, se já tínhamos falado acerca disso, mas está a ser bastante interessante, várias ferramentas que a gente, eu pessoalmente, utilizei já o AdWords, o Trends, nunca pensei que tínhamos, eh, o Google era, fosse tão vasto uhum. e espero ser mais impressionado ainda na parte da tarde. <laughs> Exatamente. E vocês, estão a gostar? Está a correr bem? Eu ia está a seguir é mais interessante para nós ver que aquela ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia tem aquelas funcionalidades que a gente desconhecia. Né? E é muito mais interessante descobrir que, ah, afinal de contas, é grátis. Né? Que essa é a parte mais, <laughs> muito mais interessante. A palavra mágica. A palavra mágica é grátis e é, é, é, é, é algo que acrescenta valor tanto para o uso singular assim como profissional. Ok. E, e, e às vezes a gente olha para as coisas, a gente, não, ah, aquilo é muito difícil, não podemos fazer, por em diante a gente vai ignorando as coisas sem sequer ter explorado. Né? Então essa, essa, essa, essa, essa iniciativa né, foi muito boa que venha mais vezes. Eu ainda convido mais empresas a aderir. É pena, já estamos quase no fim. <laughs> Mas é, é, uma, é, uma, é uma ideia. É necessidade né? eu acredito que no intervalo de 100, ou seja, de 0 a 100, eu dou 90%. Né? Só 90%? Pensei que era 99%. 90% de todos nós. 90% de todos. Ah, ainda falta um dia, pois. Amanhã é 99%, ok. 90% daquilo que nós aprendemos até hoje, até a próxima semana estará sendo implementado. Muito bem, muito bem. Ah, ok, ok, não estava a perceber. Portanto, 90% que aprenderam, na próxima semana conseguem implementar. Ok, ok, são excelentes notícias. Muito bem.